хизээ танд дэлхий таваа Хизээ нэгэн цагт хаалгыг минь тогшоод хинч хараагүй нүгэл орж ирээ Илхүү зааж хараг минь сохлон Харуулдан зовоос орхив Хаалгыг минь түгжээд харуулдаач Хизээч бүр намайг явуулаа Хорвоог тань гүйгээр төсөөлхөө Ердөө чи минь бүү болоосай

зоосрох би хаалгыг минь төвжэд харуулдаж хизээч бүү намайг явуулаа хорвоог тань гүйгээр төсөөлхөө ердөө чим юм бүү болоос хичээн таваа хүсэл бодоод бүгдийг дүргээ ташооч энэ таны